E ação! E saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! Hoje vamos jogar King of Fighters, décimo aniversário, o Nick! Esse que é uma versão hackeada do 2002, que já jogamos aqui no canal. Se você quiser conferir, vou deixar a playlist correspondente aqui no card. E quem deu a ideia para esse vídeo foi um inscrito aqui do canal. Então já sabe, se você quiser deixar sua sugestão de vídeo, é só deixar, é só colocar aqui nos comentários ou lá no nosso grupo do Discord. O link vai estar na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Se você acompanha o canal, sabe que não pode ficar fora dessa. Sim, o gordão. <laughs> Primeira luta, o trio da Coreia. Começando pelo Shoei. Vai, vai, vai. Essa é uma luta difícil pro Shen. Shoei é um personagem difícil de acertar o golpes. <laughs> Tem instinto superior. Vai, vai, vai. Toma! Mas esse não é qualquer Shang. <laughs> e agora Kim. Cuidado que ele já é perigoso no normal. Imagina agora com o poder do máximo. Como você pode ver, nesse jogo a gente pode estourar várias vezes na barra de power. E com isso o personagem fica mais rápido e causa mais dano. Se esse especial terminar no chute, você pode emendar outro golpe. Esse especial do Shang, se você pega no ar, dá dois hits. Muito mais dano. Esse é o combo 100% do Shang. E agora, o encontro de dois mundos. Isso, prende ele no gato! Isso! Toma! Beleza! Ah, no 2002 original não tem isso, os personagens não, não ficam tontos. Detalhe esse que eu demorei pra perceber. E agora, o trio do Art of Fighting. Começando por Takuma! Vamos lá! Vamos lá, Goro Diamond. Takuma tá sem magia é uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Talvez seja pior do que Yuri sem magia. Vai! Toma! Já era! E fora! E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então já sabe, não esqueça do like! E agora, Robert! também conhecido como Lobo. Esse é um dos mais difíceis, sempre me deu trabalho, Robert. Vai, cata! Olé! Beleza! E agora, Rio! Beleza? Ah, e você viu? Nesse jogo você pode mandar secreta a qualquer momento. E agora, o trio Yagami. Começando por Yuri. E eu vou escolher o Yashiro. Vamos lá, acabe com ele. Olé. Vai, Neku! o Isso. miserável! Que isso? E... Toma! Alguns personagens estão modificados. E agora vai! Catou. Ah. Pegou. Toma. E fora. Já era. E agora, Maturi. De novo. Tem jogador que só pega ele pra ficar fazendo isso. Muito roubado. <laughs> e agora o trio Orochi. New Face Steam. Começando pela Jeremy. Vai, pega ela. Isso. agora, Yashiro. E Goro contra Yashiro. Essa luta promete. Não. Isso, pega ele. Isso, pega ele. campeão já era. <laughs> e agora, Chris. Vamos lá. Opa! Ah, moleque! Que beleza! Combo 100%! Ah, esse combo também tem no 2002. E agora, o trio do Fatal Fury. Começando por Andy. Vamos lá, Shen. Acabe com ele. É, fica calma aí. Ah, moleque cá, moleque. Aprendi esse combo novo. E agora, Joe. Vai. Agarra. Isso, não dá pra terminar. E agora Terry. Vai. Ah. Maldito. Isso. Chegou. E já emenda do outro. criança! É isso aí! E agora, Rugal! Vamos lá, Shen! É com você! É você que vai ter que resolver essa parada! Vai! Vai, chute superior! Isso, agarra! Haha, isso melhor. Isso! <laughs> Beleza! E agora, um trio muito louco aqui com Kusaragi, Yori e Leona. Vamos lá! aqui. Calma lá que ela tá brava, hein? E calma aí, garoto. <laughs> Leona, fora! E agora, Kusanagi! Round two, fight! Que cara aí, tá achando que vai ser fácil assim? Isso! E... Toma! Milanagem fora! E agora vamos enfrentar o Yuri! E o cara aí, teleportou! Não farofa não! Beleza, é isso aí! E agora vamos enfrentar o Trio Orochi! Agora incorporado, hein? Vamos lá! De novo, Goro contra Yashi! Nossa! Ah, maldito! Ah é? Quer apelar? Então vou apelar! Toma! De novo! Quer mais? Quer mais? Toma! Volta aqui, você vai que vai! <laughs> Nossa! Ah, você vai ficar assim não! Vamos lá, Shen! Que é pra decidir a parada! Vai, vai! Isso! moleque! Xangão mitou agora, hein? E agora, Chris! Vai! Vai, vai! Ih, virou Orochi! Toma! さなぎを破る超は舞う」「さなぎを破る超は舞う」光が Ah, moleque! E agora, Jeremy! Nossa, esse novo combo é muito bom. O que é isso? Nossa! O <laughs> que, que aconteceu aqui? Vamos, vamos lá que é pra decidir. <laughs> que secreto mais estranho? Que luta, meus amigos! Que luta! Xangou é o monstro, rapaz! Uf. Essa última luta deu uma canseira. Tudo bem, muita calma nessa hora. Mas tem que ficar ligado, que a batalha final vem agora! E agora, Vamos para o chefe! Rugal! Muita calma nessa hora. Vamos lá! Todo cuidado, pô. Vamos lá, Goro. Isso! É Pega ele! Toma! Não é só você que é apela, não! Ritual secreto! Caramba, tomou dois especialzões e um secreto e ainda sobreviveu pra contar a história. Vamos lá, Yashiro! Acabe com ele! Não! Vai! Vai! Ah, maldito! Vamos lá, Shen! Fecha o caixão! ligou. Isso! Já emenda! É e... É isso aí! Beleza! Conseguimos! Ufa! Rapaz, que sufoco! E aí, já conhecia esse jogo? Seu feedback é muito importante. Esse vídeo não teria saído sem o feedback dos inscritos. Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado aqui. Conto sua presença no próximo vídeo e até a próxima!